Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat Dan kepada siapa yang baru dalam channel ni Aku adalah Yasin Amron Dekat channel aku ni Aku banyak sharing knowledge pasal ABS dan YouTube Dan benda-benda yang berkaitan dengan digital marketing So sorry Aku boleh tiap panjang Aku harap video aku bermanfaat Kepada siapa yang baru tengok Boleh subscribe InsyaAllah hampa akan dapat ilmu lebih lah Daripada aku aku sharing ni Okay kepada siapa yang sudah familiar ni yang aku, benda yang aku bakal sharing ni benda yang agak Agak advance bukan advance lah dia middle tak advance sangat dia tengah-tengah so siapa yang pernah ada page dan pernah buat ABS mungkin tahu lah benda ni so hari ni aku nak share aku kalau siapa yang dah pernah follow aku aku sekarang aku duduk je harum manis tapi sekarang terpaksa tutup disebabkan stok banyak pending lagi so nanti bila dah open aku akan bagi tahu balik lah ok ben- bukan benda tu aku nak highlight yang aku nak highlight sekarang adalah aku buat FBS meng petang jual rumah ni aku buat ABS so aku nak sharing sikit macam mana result aku nak ABS dan berapa ringgit dan macam berbaloi ke tak okay. so bagi contoh ni aku buka ads manager je tekan harmonis so menjom kita tengok setting aku macam mana okay. macam biasa dalam kalau Yasin Amron aku akan spend paling minimum yang mungkin lah macam biasa ni RM4 4 kupang okay. and then masuk pada ad setting Okey, accept setting sorry. Accept macam biasa juga. Kalau siapa selalu follow aku, memang aku memang aku highlight benda ni. Untuk pertama kali location letak people living in this location ni aku letak 8 kilo saja. Sebab apa? Sebab aku nak potential reach reach aku 110 people. Sebab apa juga? Sebab aku tak mau terlalu besar sangat. Ada orang tanya aku dan benda ni kerap sangat orang tanya boleh tak kalau aku nak bagi target sejuta boleh tapi um, aku bagi satu ideologi mudah hampa hampa ada sniper hampa ada shotgun Okay, kalau shotgun tembak terbang pro so tak tahu mana satu kalau pakai sniper hang boleh target so bila hang buat potential risk hang kecil so at least dia targeted sikit kalau hang target sejuta mungkin orang yang X kata sejuta orang X hang nak sampai 100 ribu pun tak sampai-sampai lagi katalah orang yang tengok X hang tu adalah orang yang 100 ribu satu tapi hang dah spend duit 100 ribu ha, so bila dia terlalu besar sangat so bila potential risk kecil so dia makan kecil lagi sikit scope dia ok ingat tu yang kedua age berapa kali aku aku banyak kali dah ingatkan age letak 25 hingga 35 ini sebab apa sebab umur ni waktu buying power dia tinggi ok yang ketiga yang ketiga adalah gender gender basically aku target woman sebab apa woman kuasa decision beli dia lagi tinggi pada uh, men yang kahwin lah terutamanya okay. yang keempat detailing target okay. benda ni dia ada tiga tiga benda lah demografi uh, interest dengan satu lagi jap uh, behavior okay. aku behavior aku jangan guna aku suka guna demografi dengan interest lah so memenangkan aku jual harumah ni so hanjur letaklah fruit makanan apa semua tu lah dan target merit sebab apa merit merit dia emosi dia pun stabil daripada orang single mostly yang ini based on aku punya style lah so ha, cubalah kalau ni and then yang last but not least cik, placement placement ni letak manual dan feed dia bagi dekat facebook news feed only jangan benda link sebab memang aku belajar macam tu dan nampak ikut je lah <laughs> tapi sebab satu lagi aku tak mau pecah bila aku bayangkan aku letak Instagram aku aku letak macam macam aku kata tadi bila aku letak banyak platform banyak tempat so nanti dia akan jadi berterabong so aku nak fokus on semua kat newsfeed saja dan duit aku tu semua pergi kat satu tempat saja panggil pak kupang tu pergi satu tempat aja tak pergi merata-rata Okey untuk post engagement okey yang ni contoh yang tak baik lah sebab apa aku image aku ni banyak image aku banyak gambar sepatutnya tak boleh ada gambar dia ada bagi reminder lah mana lah adult pula tapi dia akan cakap ah benda ni tak akan boleh post sebabkan ah sorry dia tak akan boleh post disebabkan ada image banyak dalam gambar ni so jangan ikut lah yang ni tak elok tapi aku saja try dan approve selalunya tak akan approve lah macam ni tu so, hampa boleh try try ni error lah dan okay yang kedua aku tak letak langsung Instagram walaupun aku ada Instagram aku tak buat langsung and then sepatutnya seeloknya WhatsApp tapi aku buat sending message uh, ah, battle tak whatsapp sebab aku punya page aku tak tahu whatsapp lagi tak tahu sebab apa <laughs> itu saja aku punya setting ok so nak tengok dia punya return dia ROI dia aku spend selama 2 minggu lebih aku eh, seminggu lebih RM30 dan total link click adalah 35 meanings 35 orang message aku dan kita tengok kat sini balik komen PM PM PM PM PM hmm. PM harga, PM harga, PM harga So, untuk aku, kalau tanya aku Ini berbaloi tak? Mungkin berbaloi kalau PM dapat duit Tapi macam aku, biasalah harum manis Bila dengar harga tu eh semua <laughs> Krik-krik lah Aku tak salahkan mereka Aku pun aa, ah, Mungkin target aku salah Tapi apa pun Itu cara dia maksudnya Untuk tahu ROI, aku aku masih Aku masih tak berani nak cakap macam mana Cuma rule of thumb aku 10% daripada total contohnya kalau ham meniaga okey barang harga RM1 tapi ham untung RM30 tu so, 10% daripada RM30 adalah RM3 tiap ha. so untuk satu orang ham kena spend RM3 untuk dapat satu bayi RM3 so macam tu tu 10% punya style lah aku tak tahu lah macam mana ni aku punya mungkin aku boleh ikut atau mungkin tak boleh ikut okay. basically aku buat video ni Nah, benda ni video ni sama ada dengan video yang aku yang ni sama aja. aku apply method yang sama dan aku dapat return yang sama rugi kalau hampa tak buat serius rugi tak buat dengan video ni pun sekarang dah dekat nak dekat 6000 view ah. tahun lepas tahun lepas ni share dekat 6000 view taktik sama semua sama still valid walaupun tahun lepas 2020 pun masih valid lagi teknik yang aku buat ni so untuk lagi detail hampa boleh tengok video ni lah, cara iklan facebook murah tapi kalau yang latest yang aku punya sekarang ni harum manis ni ha, insyaAllah itu saja daripada aku Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Ya si Ambron dan selamat song semua Sekarang pukul 4.51 pagi <laughs> Okay itu saja daripada aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah.